Na pekač položimo peki papir, na to pa vso zelenjavo na tenko zrežemo. Začnemo s porom. Korenje z lupilcem nastrgam, potem pa ga narežem na tanke koščke. ki bo malo zelene. Na koncu pa še sveža zelišča. Liste petršilja, drobnjak, šetraj, šetraj, Če imate rožmarin in timjan. Pečico ogrejemo približno 60 stopinj, potem pa zelenjavo počasi, počasi sušimo. In to traja vsaj 5 do 6 ur. Vedno je najbolje, da spremljate zelenjavo in ko vidite, da je suha, takrat jo vzamete ven iz pečice.